ئەم کاتتان باش هاوڕێیان وەکو پێم وتن هەر شتێک فێر ببم یکەم بە ڤیددیو و ئێوەش سوودی لێ ببینین هەر بە هەمان شت منیش سوودی لێ بینم ئەم جارە فێری ئەمە بووم کلۆنەر کلۆنەر بزانین چۆن ئیشەکات. طبعا ئەمە یەکەم شت ئەبێ وینندۆزەکەت ئەگەر هین بێت یانی خۆ یەکەم جارکە ئەیکەیتەوە وەبزانم چێتە سەر شتێک دێتە سەر ئەمە ئاوایە ئەبێ بیگۆڕی بیکەیتە ستاندارد ئینجا بڕۆ سەر موگراف لە مگرۆف کلۆنێر هەیە ئەمڕۆ باسی ئەم کلۆنێرەکەین زانین چۆن ئیشەکات طبعا یەکەم شت هەر شتێک بێت هەر شەی ینی هینەکە بێت مەسەرەن من نەمەوێت کیوبێک بێت کیوبێک دروستەکەی ئەم کیوبە فلیتی بەمێ مەسەلەن با تۆزێک سگمنتی بەمێ با ئەمەش پێنج بێت ئەمەش پێنج بێت ئەمە کیوبەکەیە و خۆبینن ئەم کیوبەمانەیە ئەمەوێ مەسەلەن هینی بکەم کۆپی بکەم کۆپیەکی زۆر تەبعەن کلۆنێر ئەوە ئەکات کۆپی ئەو شتانە ئەکات ئیشەکە ئەکات تر پێویست ناکات تۆ هەموو دەقەیەک کیوب دروست بکەیت و ئەوە بکەیت و پێویست ناکە هەر یەکسەر کۆپیە کاتەوە بۆت و هەر شتێکە دەتوانی مەسەرە لە گروپەکە دەریکەی ئان گروپی بکەیت و ئیشی تیا بکە ینی بۆ هەر هەر هینێک بەجیا ئاوا بێت مثلەن با بڵێن ئاوا بێت ئەمە کاونت یانی واتا زیادکردنی ئەو کیوپانە زان چەند کیوپە ئەمە زیادکردنەکەیە ڕجیوز ئەمە ڕجیوزی ئەو ئیشەمانە چەندێک بێت سەیریکە وەکو ئەبینن کاونت واتا زیادکردنی ئیشەکەت سەیریکە بەم شێوەیە پیرستی ئینچ پوینت سەیریکە ئەوە بەم شێوەیە هەر چۆنێک کەتەوێ داینەی کلۆنەرەکەی ئایا چین چۆن بێ ڕەندۆم بێت یان مەسەلەن ئەمە بێت تر خۆت هەر هینێک وەر خاصێتێک و بەجیا تاقیکەرەوە ئێستا بین مەسەلەن شتێکی کە هەڵەبژێرم مەسەلەن گریت هەڵەبژێرم ئەڵێم بە پێی گریت بێت گری دەکە ئاوا پیشانمەیە سەلامەوێت لە یەک جا بێتەوە دێی ئە لێرا کاونت هەیە کاونت واتا زیادکردنی ئیشەکەمان لە هەموو هینەکان هەر کاونتی تیابوو مەسەلەن من ئەڵێم حەوت بێت با ئەمەش حەوت مەسەلە ئەمە پێنج بێت با ئەمە چوار بێت مەسەلەن ئەمە لێرا سایزە سایز ئەمە ئێکسە وایە زەتە واتا بە پێی ئێکس ئاوا چەندێک چۆن بڵێن بینی ئەم کیوپە بۆ و کیوپە چەند بێت بە پێی ئەمە عەفوزەتە ئەمە ئێکسە ئەمە وایە ئەمە ئەکسا دین مەسەەن ئەماڵێم با 600 بێت وەکۆ بینن ئاوای لێ هاات با زیاتر بڵێن بەڵێن بڵێن 900 ئەمە شەڵێم با 900 بێت ئەمە شەڵێم با 900 بێ وەکۆ بینن هەمووی لە یەک جیابەوە ئەمە سەیریکە ئەمە ئیشەکەتە مەسەلەن تەوێ مسەن چەنێک زیاد بێت چەنێک کیم بێت چەمەش خۆت بەپێی ئەو ئیشەی کە ئیشت کردووە یان بەتەمای بیکەی مەسەلەمە بیکەمە هزار و پێنسەد مەسەلەن ئاوا لە یەک جیا بووە سەرمەش بیکەمە هزار و دوو سەد و پەنجا وەکو بینن ئەمە هینی ئەکات هەر گروپێک جیا ئەکاتەوە مەسەلەن دەوێت ئەمە کەم بێت سەمە بە هین بێت وەکۆ بینن چەندێک کەم بێت ئەوەندە بینی کەم چرە بێت ینی تۆ سەریکە یعنی بینی هەیە ئەفن هیوادارم سووتان لێبینی بۆ دەرسێکی تکە و بۆ مۆزۆحێکی تر خواتان لەگەڵ